elle, trie les pois chiches et après il y en a quelques-unes qui tombent par terre. Et elle balaye et, puis elle met dans la cheminée. Il y en a une qui crie et dit euh, Je sais pas dit papa ou maman, et bien ces pois chiches ne sortent. Et puis. Euh, il, euh, euh, bon, je ne connais pas bien, il faut que je demande à ma soeur. Ils vont dans, euh, ils vont tous ensemble quelque part dans un autre village. Il y avait un bébé. elle demande à la mère le bébé, le kouachiche, elle dit, donne-moi le bébé. Il prend le bébé, et, après, euh, il, met le, chiffon dans la gorge du bébé, il l'étouffe. Et après, il s'en va. Il se sauve, je ne sais pas comment ça, se passe. Et il va dans une maison. Et là, il y avait une euh, fille euh, qui vivait avec son père. Euh, euh, il, prend la barbe du père, il, euh, il, fait nœud avec les cheveux de la fille. La fille, elle se tire, tu vois, c'est la barbe de, papa qui l'empêche. Elle dit, le père, chien, lâche mes cheveux et puis le clavier, et la fiche euh, euh, lâche ma barbe et le pois chiche rit euh, rit, il rit et après il se casse. Et quand j'ai vu comment il bougeait, c'est même, c'est incroyable. Mais, mais j'ai j'ai oublié